کس کے لہجے کو کس کے لہجے کو سرخرو کرتے کس کے لہجے کو سرخرو کرتے کون تھا کس سے گفتگو کرتے کس کے لہجے کو سرخرو کرتے کون تھا کس سے گفتگو کرتے اور شعر یہ کہ خون رشنے لگا ہے آنکھوں سے خون رشنے لگا ہے آنکھوں سے نیک بچوں کی جستجو کرتے خون رشنے لگا ہے آنکھوں سے نیک بچوں کی آرزو کرتے اور کوئی پتھر نہ تھا سلیقے کا کوئی پتھر نہ تھا سلیقے کا آئینہ کس کے روبرو کرتے کوئی پتھر نہ تھا سلیقے کا آئینہ کس کے روبرو کرتے اور نوچ ڈالی کرن کرن آخر نوچ ڈالی کرن کرن آخر چاندنی کب تلک رفو کرتے چاندنی کب تلک رفو کرتے اور تیسرا دن گزر گیا تاریخ تیسرا دن تیسرا دن گزر گیا تاریخ ایک مصرے کی آرزو کرتے ایک تیسرا دن گزر گیا تاریخ ایک مصرے کی جستجو کرتے کون تھا کس سے گفتگو کرتے کون تھا کس سے گفتگو کرتے نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھماسان سے جڑی ہر تازہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں